I l'expedició de Menorca als Island Games de les Bermudes ja ha arribat a casa. Els 32 esportistes participants als Jocs han tornat a l'illa amb 15 medalles penjades al coll. Passaven pocs minuts de les 8 del vespre quan els herois de les Bermudes arribaven finalment a casa. Enrere quedaven més de 30 hores de viatge i 9.113 quilòmetres de distància. La delegació de Menorca als Island Games finalment ja podia lluir, amb alegria i orgull, l'extraordinari botí de 15 medalles. Una cosa que no nos esperábamos porque había bastante más nivel que en Rodas cuando fui yo y nos costó, aunque parezca que los resultados fueron sobradillos, Nos costó lo nuestro en l'arena. La veritat que estic bastant content per l'experiència, que és inoblidable. Duques dos horts, però, bueno, mira, no puc queixar. <laughs> Amb dos horts i una plata, el ciclista de la IOC, Kamal El Hijioui, ha estat un dels grans triomfadors dels Jocs. El gran dominador de la BTT a les Bermudes tingué un primer record pel lesionat Albert Torres. Tinc una espineta clavada perquè, bueno, com vol tu saber, un Albert Torres eh, està a un nivell bastant estricte i estic que estar un mes eh, de baixa. La caiguda i lesió de l'Olímpic Albert Torres ha estat l'única nota negativa d'una setmana que els esportistes ja no oblidaran mai més. La veritat que ja ho havia comentat amb companys, que estaríem encantats de quedar més dies allà, però bueno, havien de, veure, havien de venir a veure la família també. Molt de moments viscuts, eh, sobretot amb el jugar, que és una experiència molt, molt diferent del que tenim sempre aquí i conèixer gent i jugar en jocs diferents i molt de gust. 5 medalles d'or, 3 de plata i 7 de bronze. Els 15 metalls ja han arribat a Menorca. A partir d'avui ja ha començat el compte enrere pels pròxims Island Games. Aquests seran, d'aquí dos anys, a l'illa de Jersey.